बेनामी संपत्ति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो बातें कही वे बड़ी दिलचस्प हैं उन्होंने अप्रत्यक्ष में इशारा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और यहाँ तक कहा कि उन्होंने तो कानून बनाकर पटक दिया था लेकिन हम उसे अमल में लेकर आए हैं आइए देखते हैं मोदी जी का यह दिलचस्प वीडियो जरा आप लोग बताइए 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था दोनों सदन में आपके पास था पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था आप ही आप थे कोई नहीं था 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया आपको जो ज्ञान आज हुआ है क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया क्या कारण था उसको दबोच कर अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम काम हो जाता वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है वो किस परिवार आप आप इससे बच नहीं सकते आप आप आप किसी का नाम दे करके बच नहीं सकता आपको जवाब देना पड़ेगा देश को जो ज्ञान आज हुआ है और ये सरकार है जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया है कानून